大家好，今天我们来讲一个故事。据说梁武帝曾经问过菩提达摩，问说：“我的头脑非常焦躁不安，我的内在经常都在动荡，让我平静，给我一把秘密的钥匙，看我要怎么样才能够进入内在的宁静。”所以菩提达摩说：“你在清晨四点，这里都没人、没有人的时候来。” 当我独自一个人在的时候，你来，记住要带着你那焦虑不安的头脑来，不要将它留在家里。梁武帝觉得备受打扰，他认为这个人疯了。他说：“将你那个受到打扰的头脑带来，不要将它留在家里，否则我要怎么使它变成宁静？” 我将会使他变得安静，但是你要将他带来，记清楚。梁武帝离开了，但是变得比以前更受打扰。他本来以为这个人是一个圣贤，一个智者，他会给他一把钥匙，但是他竟然说出这种似乎是愚蠢的话。一个人怎么可能将头脑留在家里？他变得睡不着。 菩提达摩的眼睛，以及他看他的方式，他被催眠了，就好像有一个磁铁在吸着他。他整个晚上都睡不着。在四点的时候，他准备好，他实在是不想去，因为这个人疯了，而且还要去的那么早，天色还很暗，而且旁边都没有人。这个人。 可以为所欲为，但是尽管他有这些想法，他还是去了，因为他非常被吸引。菩提达摩所问的第一件事，他坐在茅屋里的前面，手上拿着一根棒子。他说：“很好，你来了，你那焦躁不安的头脑在哪里？你有没有将它带来？我准备要将它。” 变得安静。梁武帝说：“你在说什么？一个人怎么可能忘掉头脑？他一直都在。”菩提达摩说：“在哪里？他在哪里？将他显示给我，这样我才能使他安静下来，然后你就可以回去了。”梁武帝说：“但他并不是一样东西，我无法将它显示给你，我无法将它放在我的手中。” 他在我里面，所以菩提达摩说：“好的，闭起你的眼睛，试着找出他在哪里。当你抓到他，就睁开眼睛告诉我，我就会使他静止。”在那个宁静当中，跟这个疯狂的人在一起，梁武帝闭起他的眼睛，他试了又试，他其实也很害怕。 因为菩提达摩拿着一根棒子坐在那里，他随时都可以敲他。试了又试，他到处找，他往他存在的每一个角落看，那个焦虑不安的头脑在哪里？他越看就越了解到，那个焦虑不安消失了。他越是试着去找寻，就好像一个影子，他并不在那里。两个小时过去了。 他甚至没有觉知到到底发生了什么，他的脸变宁静了，他变成好像是一个佛陀的雕像。然后随着上升的太阳，菩提达摩说：“现在睁开你的眼睛，已经够了，两个小时已经太够了。现在你可以告诉我他在哪里吗？”梁武帝睁开他的眼睛。 他已经变得非常的宁静，他向菩提达摩顶礼，然后说：“你已经使他安静下来。”